o'zbek xitoy vaksinasining ikkinchi va uchinchi dozalari bilan emlash to'xtatildi assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar agarda kanalimizga birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'ling xabarlarimizdan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz video ostida bir dona layk like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang o'zbekistonlik fuqarolarni o'zbek xitoy vaksinasining faqat birinchi dozasi bilan emlash haqida ko'rsatma berildi kun o'zga o'zbek xitoy vaksinasini birinchi dozasini olgan fuqarolardan murojaatlar kelib tushmoqda ma'lum bo'lishicha emlash punktlariga mazkur vaksinaning navbatdagi dozasini olib kelish uchun murojaat qilgan fuqarolarga bir haftalik muddatdan so'ng kelishi so'ralgan bu esa aholining ko'plab savollariga sabab bo'lmoqda chunki odamlar bu haqida hali ogohlantirilmagandi bugun 9 avgustdan boshlab o'zbekistonda o'zbek xitoy vaksinasining ikkinchi va uchinchi dozalari bilan emlash bir hafta muddatga to'xtatilgan bu haqida kun o'zga jamoat osoyishtalik va sanitariya xizmati matbuot kotibi muhammadjon bozorov ma'lum qildi Kun kunuz muxbiri aniqlik kiritish uchun muhammadjon bozorov bilan bog'landi uning ta'kidlashicha o'zbek xitoy vaksinasining ikkinchi va uchinchi dozalari bilan emlash vaqtincha to'xtatildi